Estuve tan callado y el silencio más escribí la libreta Mi fuente de inspiración es mi alma volando en la cabeza de un poeta Escribo remas solo para dedicárselas a mi amada Julieta He cruzado horizontes, me he comido al mundo y ni así he podido encontrar la respuesta Soy yo sobre el estrado de un lujoso concierto en otro planeta Sigo callando, sigo cayendo respuestas incompletas y no tengo ninguna sola duda Rapiendo sobre el son a nada porque así soy yo Indiscreto viajero, solo quiero llegar al mundo de nunca jamás es empezar en más o menos asterisco El 100% de mi inspiración eres tú Sin normas sociales, solo quiero que seas libre en este mundo de cerebros retrasados Como seres humanos somos puramente egoístas y de los más altos seres conquistados Dime, ¿cuáles son los fundamentos de esa vida? Si la desigualdad social política parece cuestionable Somos ratones sobre los dientes de un tigre de sable Voy a escribir la estrofa más imparable Porque tenemos que luchar por libertad mental mecanismo cuántica, música matemática monumental Parece nunca acabar, acelerada, la mecánica humana con método distintivo La ciencia surrealista parece nunca tener coherencia Pero tus ojos sobre mí me pone de demencia Lo que nos proporciona la habilidad con toda probabilidad Que sea yo que soy yo para decir algo sobre tu vida Dime quién eres, no creo saber nada de la mitad la mía Estoy cansado en caer en las trampas que nos pone esta idea. Que nosotros mismos armamos y sin armados vamos Vamos a combatir juntos en este cuestionario de preguntas y respuestas que nos pone la vida. La viuda de la muerte incesada mata la mirada de una mujer maltratada. Todo parece depender de la escala tiempo entre tú y yo. Somos extremadamente escépticos. No encuentro la verdad en tus labios de porcelana. No me faltan libros, no me falta lana. Moralidad humana está defraudada. Como dice Thomas Hobbes, la motivación es lo que nos mantiene vivos. de mi mediocridad me tuve como respuesta labios en la cara la lluvia de julio. Yeah. Yeah. es el Killer le yeah. Y no encuentro la verdad en tus labios de porcelana. No me falta libros, no me falta lana.